je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'Iotomba. Le spectateur est dans

Toreador, on God Toreador, Toreador E soldier bien, we soldier combattant Que ne noir te regard E que la mort t'attend Toreador, l'amour, l'amour t'attend Coup d'un coup, on fait silence, on fait silence, a casse passe-t-il. Et dès que c'est le doros se lance en bannisse, a détruire. Il s'élance, il entre frappe, en chevelle houle, entraînant un picador. Offre ch'il crie, S'entente, imaginant, Allo, en garde, Allo, allo, A oh. torreador, en garde, Torreador, torreador, Et songe bien, oui, songe combattant, tutto corre ador l'amor l'amor tato corre